Oke guys, kita lelang lagi uang kunonya guys. Uang kuno 1500 guys, logam guys. Kita lelang kembali. Bagi kolektor-kolektor yang luar sana guys. Hmm. Lengkap guys. Kita lelang, kita lelang. Uang kuno. Ayo guys, bagi kolektor-kolektor yang di luar sana. Yang ingin ngoleksi, ngoleksi. Uang kuno Indonesia. seribu Benggol lima ratus Benggol Benggol Benggol Terus, satu guys uang limper pun ada guys uang limper hmm. bagi kolektor-kolektor yang di luar sana yang ingin koleksi di komen di bawah ya guys di komen di bawah siapa cepat dia yang dapat ini uang 25 berada guys uang 25 tahun 1971 25 rupiah Rp25 rupiah jangan sampai ketinggalan kolektor-kolektor yang di luar sana melengkapi koleksinya uang 100 pun ada guys 100 rupiah gambar wayang bagi kolektor-kolektor yang di luar sana Komen di bawah ya, guys. banyak guys kolektor-kolektor komen di bawah siapa cepat dia dapat harga tertinggi angkut harga tertinggi angkut komen di bawah harga tertinggi angkut uang 50 juga ada guys 50 rupiah hmm. burung citrawasi 19 tahun 1971 50 rupiah hmm. sungguh langka ya guys kolektor-kolektor jangan sampai ketinggalan lelang-lelang siapa cepat dia dapat Oke okay guys, Saatnya di subscribe, like, share, comment Thank you, thank you. Molate, bujur, molala. Kamsia.